قد وصلوا عند الحاربة بلال اثنين إيه، بيحكوا انه ليش بدنا ندخل خارجي وبيقولوا انه ما لازم حدا من برا يتدخل وهن يطلع عليك قدامك يعني هاي هاي التردد تبعهم اخذينه مين عناصر حزب الله يعني حزب الله ما خارجي هن بالنسبه لإلهم حزب الله منن وفيهم يعني بقولوا انه نحن ليش بدنا ندخل خارجي وهن اللي عم يتدخلوا خارجيا بدون ما حدا يدرى وهي لعبتهم مكشوف قدام العالم كلياتها <clears throat> هلا الله هلا هني متواجدين بالصف الامامي حي البياضه نحن هلا بحي الخالديه بالصف الامامي اللي هو اذا بتطلع هني بالبنايات اللي بالصدر متواجدين هون ابدا بهالنقطه هاي وين نحن هلا بالضبط؟ هلا نحن باخر خط من خطوط الخالديه هذاك الخط هو الوجه الصدراني لحي البياضه من هذاك الشارع من هذيك الطلاقات بالضبط تم قنص اكثر من 20 شهيد لتاريخ اللحظه هاي ونحن هلا واقفين وان شاء الله ناطرين والله ينصرنا امين يا رب تاريخ اليوم تاريخ 11 11 5 2012 شكرا لكم والله يعطيكم العافيه الله يعافيك